posiadamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy mogli dwa razy więcej słuchać niż mówić. To zdanie jest kwintesencją dobrej prezentacji, bo nim cokolwiek sprzedam, to potrzebuję się wsłuchać potrzeby osoby, której składam ofertę. W tym obszarze zupełnie nic nie zmieniło się od 2000 lat, kiedy to rzymski stoik Epiktet wypowiedział właśnie te słowa o uszach i ustach bo PowerPoint, Prezi, wspaniałe infografiki to tylko pomoce biurowe, które mogą ubarwić opowieść, ułatwić zapamiętywanie ważnych informacji. Ale prezentacja to dialog. Dialog, czyli rozmowa dwóch osób. I nawet jak na sali jest kilkadziesiąt osób, to prezentujący wciąż mówi tak, że każdy czuje, iż mówi właśnie do, do niego. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy prezentujący wsłuchał się w potrzeby odbiorcy, nim zaczął sprzedawać – Przyznam, że to praca w Indiach nauczyła mnie, iż biznes to, to ciągły dialog. Indyjskie refleksje spisałem w szóstym odcinku powieści Izrikus. Zapraszam do lektury, aby lepiej zrozumieć, co znaczy, że dobra prezentacja opiera się na rozumieniu i na skupieniu na drugiej osobie. Znalazłem dobre darmowe narzędzie do samodzielnego tworzenia infografik. Wchodzisz na www.infogram i logujesz się, na przykład przez Facebooka. Po parunastu kliknięciach masz przed oczami pierwsze grafiki. Możesz wysłać link mailem albo pokazać na swoim ekranie.